ma che soddisfazione sono riuscita a visualizzare il mio oggetto 3D con eh, il cube guardate che meraviglia e che soddisfazione questo merge cube e ho eh, inserito come vedete il mio avatar e con bella sorpresa l'ho potuto vedere